leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam cię z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy! Jezu, nie macie pojęcia jak tęsknię za tą grą i nie macie pojęcia ile napra... ile nie grałem już w tą grę ostatni odcinek, prawdopodobnie, na moment, kiedy ja nagrywam, ostatni odcinek widzieliście 4 dni wcześniej. Na moment, kiedy to będzie publikowane, być może tydzień później. Ja w tą grę ostatnio grałem prawie, pół, prawie 2,5 tygodnia temu, bo coś mi się spieprzyło zarówno z netem, jak i z całą grą, grą i musiałem ją po prostu przeinstalować. Ale mam nadzieję, że już nic więcej się z nią nie zdupcy. Na start otrzymaliśmy słową pocztę od, od, profesora Figa, tak więc zobaczmy, co takiego chce nam przekazać, co takiego nam wysłał. Przyjdź do mnie, odkryłem coś w medalionie, który znaleźliśmy u Gringota. Hmm, okej. Okay. Dobra, dziennik misji w takim razie. Tajemnica medalionu i skrzyżowane różdżki. Medalion może poczekać. To jest gdzie... Mm, na no pewnie obok jego klasy to mamy tam, mamy tam e, proszę nie powiedzieć świstoklik, mamy tam yy, proszek Fiu. Ja na razie lecę do skrzyżowanych różdżek, które powinny być gdzieś... O właśnie, gdzieś tutaj obok. A gdzieś tutaj chyba powinien też być proszek Fiu, tak mi się wydaje. Chyba, że już mi się coś dupcy. No dobra, nieważne. Pogadajmy, stary. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crosswands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And, to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in Crosswands, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? YOLO! Spectacular! Spectacular. Let the fireworks, begin. We'll make you regret signing up. Mhm. Przebij się przez żółtą tarczę przy pomocy jednego z zaklęć kontroli, czyli zaklęć żółtych, takich jak zaklęcie Levioso. Wciśnij prawą gałkę, aby automatycznie mierzyć celowanie. Przełączaj się potem prawą gałką celami po namierzeniu. O kurde! <clears throat> o, dzięki. Levioso. No kurde! Znowu! boom! Ej, też mi też naucz Defindo! Please, mordo! Trochę jako wyszła ta walka, ale jakoś wyszło. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. okay, to było szybkie. Ale serio nie ma tutaj żadnego proszku fiu? O proszę! Jak schowane. Bardzo cwanie, przyznam. W ogóle, czemu ja nie znam jeszcze alohomory? Very good question. I think... A, jest! Dobra. Off on another adventure. Dobrze mi się wydawało, że widziałem na minimapie tą ikonkę. No więc dobrze. E, no tak, przecież tego nie mogę tak użyć. Nevermind w takim razie. E, tutaj... Nie, nie, nie, nie, nie to. E, skrzydło astronomiczne, tak. Klasa profesora Figa, przenieśmy się tutaj. Uuu, tutaj jakaś misja widzę na dole, ale nie. Na razie jedziemy fabularnie. Bo nie bez powodu się tu przeniosłem. Okej. Okay. Profesorze Fig, jak gdyby mój grafik nie był dość napięty, ministerstwo obarczyło mnie niewygodnym zadaniem zaaranżowania przyjęcia do Hogwartu nowego ucznia. I to na piąty rok, aż trudno uwierzyć. Profesor Weasley, Weasley bądź Wesley, nalega, że uczeń potrzebować będzie opiekuna i mentora, żeby pomóc w aklimatyzacji, zanim rozpocznie rok. To zadanie powierzam panu. Szczegółów dowie się pan od profesor Wesley, profesor Phineas Nigelus Black, dyrektor. No dobra. To wiemy na czyje, na czyją, znaczy rozkaz właściwie, nie tyle na prośbę, Został nam przydzielony profesor Fig. No, troszkę złota. Czemu nie? Ja widzę, że ziomeczka nie ma, to trzeba na niego poczekać. <laughs> Okej, okay. nie przejął się rozwijem nami. Dobry psorze. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me and he would have had Sorona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say, after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecate a bit. Before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hackett know to expect you. No akurat chwalę takie podejście. Bo fakt, fakt, faktycznie, może musimy tylko iść i zabrać książkę. ale może skończy się to na czymś troszeczkę innym. A kogoż my tu mamy? I Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Same gargulki są interesujące, ale no to ten wariant dla przegranego troszkę okropny. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. <sighs> People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. <sighs> Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Spojrzenie <laughs> Jacka było takie wymowne. Typu, oczywiście. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. No zakładam, że wziął na kuleczkę Wingardium Leviosa. Rrr, rrr, rrr. Dziękuję. Je, jedna z głowy, jeszcze kilka. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again, I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Wężowisko i ciupy? Co to jest za gierka? Dobra, są oznaczone wszystkie, ale nie to mnie teraz interesuje. Ale jest to kolejny poboczniak. O, incendio mnie nauczy, profesor. Dobra. Ona jest tam, w swojej klasie, tak więc letysy go. Dobra. Ucz mnie, profesorko. I believe... I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds uh, versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Żeby nie było za łatwo, co? Okej, okay, wygraj dwie rundy skrzyżowanych różek. No już wygraliśmy jedną. I ukończ rundę treningu kombinacji zaklęć. Dobra. No to lećmy w tam, tam w takim razie. To będzie tutaj. nie, to jest ten, teraz. To będzie tu. Dziedzinie zwierzę zegarowej. Mordo, daj mi jakieś zadanie. Ciekawa zbroja. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Dobra, akcja. Raz, dwa, trzy, cztery! Lewso! No Raz, dwa, trzy, cztery! A, dobra, teraz będzie łombo combo. say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Maybe, maybe. Dobra, trening ukończony. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dealing with a partner? Co to, był Sebastian? Niech będzie Nat... Nat Sionai w takim yes, razie. Nasi. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. mi się, proszę, że też to jest puścić w pierdziel <laughs> czy, czy Okej, okay, się przez fioletową tarczę przy pomocy jednego z mocy, takie jak Akcjo. I dalej już to samo, co było wcześniej. No kurde, poważnie? No <laughs> kurde, znowu! Gdzie? <laughs> Nie ruszysz się ani na moment. Dobra, powiedzmy, że to jakoś wyszło. Znowu. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, They'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. <laughs> Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. You could have gone a bit easier on me. Um, sorry, stary, W walce, w walce też przeciwnik nie będzie grał fair. A tym bardziej dawał ci taryfy ulgowe. Więc nie wiem, na co ty liczyłeś. Tu, tu, tu, tu, Klasa obręczy czarną magią. Od razu lecimy do Profesor Heket. Czy Hekat? Bo... Też właśnie to jest pytanie, jak, czy ty czytać jako Heket, czy Hekat? Bo, bo mówią Hekat, to chyba Hekat, nie? Pani Psor, Ukończyłem questy. Poproszę o incendio. Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Oczywiście, że tak. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. jak zawsze, co z tego, że... And keep your wand steady. No, co z tego, że tylko i wyłącznie podczas nauki ten ruch różdżką ma znaczenie, bo potem to my machamy tą różdżką jak porąbani, nieważ nieważne w jaki sposób, a zakręci i tak się wykona. Pierwsze czerwone zaklęcie. Znasz już tyle zaklęć, że musisz umieścić incendio w twoim zestawie zaklęć. Żeby to zrobić, zamień je z innym. Okej. Okay. E, Lumos myślę, że warto mieć. Reparo to się tak bardzo rzadko przydaje, więc na razie weźmy sobie to zamiast... Znaczy to, incendio weźmy sobie zamiast Reparo. Ja mam jeszcze zaklęcie Camelona i Wingardium Leviosa. No, na to sobie jeszcze pewnie poczekam bardziej na te trzy zaklęcia, zorientowałem się, że Crucio może mi nauczyć Sebastian. Więc przydałoby się zakumplować z tym ziomkiem. Incendio. A, okej. Okay. Incendio! Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Hmm. No nie tego, w to chciałem strzelić. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Nie wiem, czy ja chcę zrozumieć, o co jej teraz chodziło. Dobra, nevermind. Eee, tu? Ty, kolejny quest? Czy tu jest gdzieś ta gargulka? Nie, to kolejny kłeścik, ok. A to jest questik, którym będziemy się zajmowali w innym czasie. Na razie wracamy do Psora, żeby ogarnąć sobie, cóż to takiego kryje się w dziale ksiąg zakazanych. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, five minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. No i coś... O, porozmawiaj z Sebastianem. Właśnie tak coś czułem, że raczej nie będziemy czekali. Dobra, gdzie jesteś, Seba? Na dole. Let's go then. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Hmm? Być może. Co tam, Seba? zakradniemy się do działu ksiąg zakazanych? Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. <laughs> I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section and I am. Meet me outside the library tonight and tell no one. No obiecałem, że powiem o co chodzi, no to powiedziałem, no, nie krzyczcie na mnie. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Jego chyba ulubione zajęcie, co nie? <clears throat> Pytanie, co le bardziej? To pierwsze czy to drugie? How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. No, no to do w nocy. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Okej, okay, ale wiecie co, myślę, że samą gadką z Sebastianem i akcją w dziale Ksiąg Zakazanych zajmiemy się w kolejnym odcinku. Tak więc póki co to będzie tyle. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale z Hogwarts Legacy, który notabene dla mnie rozpocznie się już za moment. Do usłyszenia. Cześć.